बिसमीम् अल्लाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु हाजरीन कराम इससे पहले हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1925 के सिलसिले बात की थी अब हम उससे आगे बढ़ते हैं जब पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया तो हिंदुस्तान से महाजरीन जो है वह पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुए लेकिन कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा महाजरीन वो उन्होंने कराची का रुख किया यहाँ कराची आने के बाद <clears throat> उनके रिहाइश का मसला मतलब हो गया कि फौरी तौर पर क्या किया जाए तो आप लोगों को याद होगा कि <clears throat> गोरा खबरस्तान के साथ में जो जमीन थी उसमें असबस्ताज के शेड या टीम के एक एक कमरे के जो है वो शेड बना दिए गए जिसमें फौरी तौर पर उनको रहाया रिहाइश दी गई और ये भी हुआ कि जब ये रिहाइश दे दी गए लोग रहने लगे तो उस वक्त एक बारिश हुई तो कायद अजम मोहम्मद अली जिना रहमत ने जो वहाँ पर हाँ बारिश में जाकर उन लोगों की खैरियत दरियाब की और उनको इतमान दिलाया कि इन बहुत जल्द आपके रिहाइश का मसला हल कर दिया जाएगा उसके बाद में फिर ये मशवरा हुआ कि भाई इनको फौरी तौर पर किस तरह से रिहाई दी जाएगी तो उस वक्त ये तय हुआ कि सब कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक महकुमा कायम किया जाए सिंध में और उसी के ज़रिए से इनके हम रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं लिहाजा सबसे पहले सिंध में महकमा इमदाद बहमी का क्याम अमल में आया उस महकमे के जानब से फौरी तौर पर <clears throat> लोगों को सबसे पहले एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई उन्नीस ये महकमा 1948 में कायम हुआ तो 1948 में सबसे पहले जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई रिजविया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उसके बाद में P E C H cooperative housing society Pakistan employees cooperative housing society ये इम्प्लाइज की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की और उसके बाद और भी बहुत से सोसाइटीज भी तो जब सोसाइटी कायम हुई तो फिर उसमें मेम्बर शादी की गई और उनको जो है हद ज़रूरत किसी ने कहा कि हम तो 120 का प्लाट लेंगे किसी ने कहा कि 200 इस कैटेगरी के हिसाब से उनको प्लाट दिए गए और जिनके पास जो रकम थी उससे उन्होंने प्लाट की जो कीमत है वो अदा की और चाहिए जो नहीं दे सके उनके लिए गवर्नमेंट ने उनकी मदद की यह उस ज़माने में जज्बा था एहसास जिम्मेदारी थी चुनाचे <clears throat> और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि उन्नीस में एक गज का प्लाट छः आने के गस मिला अब आप बता रहे और उसके भी जो अदायगी है वो भी लोगों ने सालों में अदा की कल मुख्तसर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटी का बन, मकान बनना शुरू हो गए तब सवाल ये पैदा हुआ कि भाई ये तो जो अंदरूनी तरक्याती काम कहलाते हैं जो जो जो मालिक है घर का प्लाट का वो अब मकान तामीर करता है प्लाट के ऊपर लेकिन बाहर जो सड़कें बनानी है पाइप लाइन उनकी ज़रूरत थी वह सीवरेज की पानी की बिजली की पोल्स वगैरह तो, तो इसके सिलसिले में के एम कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी उस वक्त के डी ए नहीं था वो वो मुस्तैद हुआ और उसका वो उन्होंने उस, वहाँ हर सोसाइटी में जैसे जैसे वो वो होते गए वहाँ पे उनको सब चीज़ फराहम की गई उसके बाद cooperative housing cooperative societies union वजूद में आई जिसमें 25 सोसाइटीज थी आपने देखा होगा कि सारा क्लिफ्टन से लेके आप आप आप देखे शारा फैसल ये तमाम जो इलाके आते हैं वो सब इसी वो, वो हैं उस ज़माने के बने हुए अब <clears throat> एक चीज़ ये बता दूं कि कराची में जो है एक सोसाइटी ऐसी है जो 1912 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई और वो सोसाइटी है कायद अजम के मज़ार के साथ में जो आप देखेंगे पहले क्लब था क्लब के साथ ही उन्होंने मकान के बनाने शुरू किए जो उन्नीस सौ बारह के रजिस्टर हैं और अभी तक माशाल्लाह बड़े अच्छे हालत में हैं एक शिवानी सोसाइटी शायद वो भी उसी माने की है वो हिंदुओं ने रजिस्टर्ड कराई थी वो चले गए लेकिन उसके बाद फिर वो सोसाइटी को जो है मुसलमानों ने चलाया लेकिन नाम उन्होंने वही रखा एक हैदराबाद कॉलोनी सोसाइटी आपके जो चौरंगी है पुरानी नुमाइश कहलाती है उसके वो पुरानी नुमाइश नहीं बल्कि आपके शहर वो बंदर रोड से पहले चौरंगी थी के हाथ में उनकी जो सोसाइटी है तो कहने का मकसद ये है कि उस ज़माने में एक जज्बा भी था और लोगों में खुदस भी था और जो मम्बरान जिन्होंने सोसाइटी प्लाट लेके उन्होंने भी बनाए वो भी उन सब में शामिल थे हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार था और एक बात आपको बता दूं शायद मालूम ना हो कि P P I B colony यानी पीर इलाही बस कॉलोनी किसने आबाद की उस ज़माने में जो है पीर इलाही बस वो वजीर तामीरात थे उन्होंने सौ एकड़ ज़मीन उस सोसाइटी को मुफ्त में दिलाई ये कितना बड़ा काम था और लोगों का कितना जज्बा था आज मैं तकरीबन कई अर्सा पहले मैं वहाँ पे गया था ऑडिट करने के लिए सोसाइटी का तो मुझे बताया गया कि साहब ये ये फी प्लाट जो है पाँच हज़ार रुपये में जो है उस ज़माने में लोगों को दिया गया था लेकिन लोग बीस साल में भी पाँच हज़ार रुपये अदा करने के काबिल नहीं थे और आज आप जी पीर कॉलोनी के देख लें तमाम सोसाइटीज़ को देख लें तो ये वहाँ से ये शुरू हुआ अब उसके बाद में अब आप महकमे में जो है वो महकमे का नाम रखा गया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंध जो पूरे सिंध के वो मुकदमी थे और उसमें जो है जो की पोस्ट थे जो जी जो खास होते थे एक रजिस्ट्रार दूसरे डिप्टी रजिस्ट्रार और तीसरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ये पांच होते थे और आपको ये बताओ कि रजिस्ट्रार के माने क्या है रजिस्ट्रार के माने रजिस्टर रखने वाला अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई ये हकीकत है कि रजिस्टर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो उसके पास एक रजिस्टर होता है हमारे महकमे भी एक रजिस्टर रजिस्ट्रार के पास है और मतलब ये कि वो डिप्टी रजिस्ट्रार है तो जहाँ है कराची में डिप्टी रजिस्ट्रार थे और रजिस्टर हैदराबाद में बैठते थे तो उनके पास एक बड़ा रजिस्टर होता है जिसमें एंट्री की जाती है आपने देखा होगा लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो उस रजिस्टर में लिखा गया है अगर उसमें नहीं लिखा जाए तो वो रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं कहलाएगी तो ये रजिस्टर देखने का मुझे इससे इतफाक हुआ कि खुद 1986 में मैंने society registered welfare cooperative society तो फिर जब मैं वहाँ पे जब रजिस्ट्री हो रही थी तो मुझे बुलाया गया और फिर उस रजिस्टर पे मेरे दस्तखत लिए गए वो यादगार है मेरे लिए अब वो सोसाइटी का वो के बारे में तो हम हम बाद में बताएंगे अब <clears throat> उसके बाद में अब देखें सोसाइटी तीन तरह की होती है सबसे पहले जो सोसाइटीज बनाई है वो बिल्डिंग सोसाइटीज बनाई गई बिल्डिंग सोसाइटी से मुराद ये कि जैसा उनको प्लाट दिए गए उन्होंने प्लाट पे अपने मकान बना लिए सब कुछ हो गया सारा चीज कंप्लीट हो गई तो वो सोसाइटी जो है वो बंद करती जाती है इसलिए कि उसके बाद कुछ नहीं होता जो मालिकान है उनके अपनी जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को ट्रांसफ़र करें भेज दें जो भी करें ये उनकी अपनी मर्जी है एक होती है हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी का मतलब है कि इस सोसाइटी के जो मेबरान हैं वो पैसे जमा कर रहे हैं उनको ज़मीन दी जाती है रेवेन्यू बोर्ड के तरफ से सरकारी ज़मीन भी ले सकते हैं वो प्राइवेट ज़मीन भी खरीद सकते हैं वो ज़मीन खरीद के उसके प्लाटिंग करते हैं उसका नक्शा पास कराते हैं फिर अपने घर बनाना शुरू करते हैं ये तो हाउसिंग सोसाइटी एक है maintenance cooperative society maintenance cooperative society की जो इब्तदा हुई वो ये थी कि मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि उन्नीस में वहाँ जब एडमिनिस्टर थे सी वन मार्शल तो उनके पास लोगों ने जाकर वो किया कि साहब हम जो है फ्लैट्स में रहते हैं और जो एक छोटी कमेटी हम बना लेते हैं और पैसे जमा करके जो, जो बिजली है पानी है सफाई सुथराई है ये सारे इंतजाम के लिए वो कमेटी करती है लेकिन बाद वो तो कमेटी वाले गड़बड़ कर देते हैं काम भी नहीं करते पैसे लेते हैं तो बड़ी मुश्किल का सामना है तो हमें ऐसा है कि कॉपरेटिव सोसाइटी बना तो उसके बाद ये कॉपरेटिव सोसाइटी फिर ये तय हुआ कि साहब ये मेंटेनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी जो मेबरान फ्लैट्स में रहते हैं वही उसके मेम्बर होंगे और उनका काम सिर्फ ये होगा कि वो एक कमेटी आप बना देंगे जैसा तरीक़ेकार है बना के तो उस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों से पैसे जमा करें और जो ज़रूरियात हैं वहाँ के उसको वो पूरा करें ईमानदारी के साथ देखें आपको ये बता दूं कि ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक काम का ताल्लुक ईमानदारी सख्त मेहनत से है और बगैर मेहनत के बगैर ईमानदारी के बगैर एहसास जिम्मेदारी के कोई काम नहीं होता ये जो जितने काम आपको मुझे बता दूं कराची से आप जो है कॉपरेटिव निकाल दें तो आप देखें क्या नज़र आएगा कुछ एक से अब तो खैर बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है तो एक अलग चीज़ है लेकिन सारी आबादी जो है तकरीबन आप जो है फेडरल बी एरिया एक से लेके इक्कीस ब्लॉक तक आप देख लें पी सी एस देख लें आप बलोच कॉलोनी देख लें आप जो भी जिस जाएंगे वो आप देख लें क्लिफ्टन पे देख लें हम तो क्लिफ्टन पे ज़्यादातर फ्लैट्स हैं तो वहाँ पे जो है मेंटेनेंस सोसाइटी है तो एक सोसाइटी में जब मेरा जानने का इतफाक़ हुआ तो वो जब मैंने देखा कि भाई इनके पास जो है 2000 गज का जो है प्लॉट है और उस पर उन्होंने ये किए फ्लैट बनाए हैं किसी के पास चार हज़ार गज का तो मैंने पूछा यार कितने के खरीदी तो उन्होंने बताया साहब ये पचहत्तर में एक गज एक हजार गज का प्लाट ढाई सौ रुपये में खरीदा तस्वूर कर सकते हैं हम तो ये क्या था उस वक्त के हिसाब से वो सही था तो जिस तरह से वो फिर वहाँ पे आप देखें सब लोग बड़े आराम से कर रहे हैं और रह, रह रहे हैं अब उस ज़माने में भी जो बाद मेंटेनेंस सोसाइटी थी आप यकीन माने वो पाँच हजार रुपये उस ज़माने में मेंटेनेंस चार्जेस लेते थे तो बताएं कितना ने इंतज़ाम भला आला इंतज़ाम व्यापार भी है वो भी है बिल्कुल सब साफ सुथरा इंटरकॉम लगे हुए ये अभी जहाँ तक मुझे इतला मिली है क्या बीस हजार रुपये हो, हो गए सिर्फ खाली मेंटेनेंस के अब अब यहाँ पे मैं मजीद ये बताना चाहूँगा कि अब हालात <clears throat> इस वक्त जो सोसाइटीज़ हैं उस ज़माने में सोसाइटी जो रजिस्टर्ड की जाती थी तो जो मेम्बरान उसके बनते थे उन पे ये लाजमी था कि जो प्लाट आप ले रहे हैं जो प्लाट आप ले रहे हैं और उस पर आप मकान लाजमी तौर पे बनाएंगे बाकी बात इंशाल्लाह फिर करेंगे Oh, I have uh,